Lors du week-end d'intégration, l'association organisatrice propose un jeu aux nouveaux étudiants, la danse du limousin. Les étudiants désignés, s'ils sont d'accord, dansent en retirant un vêtement à chaque couplet jusqu'à finir en sous vêtement ou nus sous les applaudissements de leurs camarades. Il s'agit d'un délit de bizutage. Le délit de bizutage est défini dans l'article 225.16.1 du Code pénal comme le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, ou à consommer de l'alcool de manière excessive lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire, sportif et socio-éducatif. Ici, on comprend que le fait de se retrouver en sous-vêtements ou nu devant ses camarades est une situation humiliante pour un nouvel étudiant. Par ailleurs, il est précisé dans la description de la situation que les étudiants avaient le choix de participer ou pas à la danse. Le délit de bizutage peut être caractérisé même avec le consentement des personnes, du moment que l'effet de groupe met un peu de pression sur celle-ci. C'est le sens du terme, contre son gré ou non, dans la définition du Code pénal. Le délit de bizutage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.